the US Navy is planning to integrate the Naval Strike Missile onto at least one amphibious warfare ship. This is part of a larger effort to look at ways to increase the firepower of these types of warships. Though the exact technical details are not available since it's still being conceptualized, it's likely that deck-mounted proprietary canister launcher could be used to get the job done. Viewers may note that the U.S. Navy has 11 San Antonio-class warships in active service, and Naval Strike Missile has already been integrated into Literal Combat Ship, or LCSs, through a proprietary canister launcher. This is an interesting move, and comes after the San Antonio-class warship USS Portland was outfitted with a laser weapon. In this video, Defense Updates analyzes how U.S. Navy plans to augment the firepower of the San Antonio-class landing platform dock with the addition of the Naval Strike Missile. Let's get started. This video is sponsored by the free-to-play military vehicle combat game War Thunder. We talk a lot about military vehicles on this channel, but what about trying them out for yourself? In War Thunder, you can choose from more than 1,200 playable vehicles from the 1930s to the 1990s and go to battle on more than 80 theaters of war. You can fly aircraft, helicopters, drive tanks, and command ships of all types and sizes which have been carefully recreated from their real-world counterparts. It's available as a free download on PC, PlayStation 4, and Xbox One with cross-platform support. So grab your friends and give it a try. All viewers of Defense Updates that register using the link in the description below will also get a free premium tank, aircraft, or ship, and three days of premium account time as a bonus. The US has been fighting with adversaries that have no or very small navy like Iraq or Afghanistan. All this while Russia and China were not on the radar. America was focusing on military assets that were more in line with these battles, like the development of drones. But things have changed in the last decade. Russia and China have emerged as critical threats. Both of these countries have strong navies and are actively pursuing ways to counter the US Navy by developing a wide variety of anti-ship missiles. Even second-tier powers like Iran has been pursuing the development of a wide range of anti-ship missile. So it's paramount that the US warship has the ability to take out opponents. kubaniriza ku mwenna abekumira ku kyano yamwe neŋŋanzi uh, online medias uganda twabagamba uh, nti be the first to know eh, bwe mulamwa gwaffe kwetutambulira be the first to know olunaku lwaleero uh, lunaku lwa sande february nga 14a 221 eh, february nga 14 221wane uganda abaagalana baba bakuza valentine eh, abaagalana baba bakuza valentine so naye oba oli uganda kikakatako hey, <laughs> Ah, kikakatako oba oli mulavu ne munno eh, ne mukoza valentine yamweyo ah, tomanya ah, muyinza okuba nga ekintu kino mukijje wala okutuuka wawe muli muyinza okuba mulina emyaka etaano mu bufumbo ah, myaka mukaaga nga mweyagala eh, so si baneeno ba mwezi gumu myezi ebiri ate olumala omuwaaka mulike ate amusanze ne jona ate olumala omuwaaka mulike amusanze ne riita so ah, bwe bityo nolunaku lwaleero lunaku lwa sande tuyingiddewo uh, namawulire mangi nnyo naye nga amawulire ge tuyina kati ennaku zino agakyase ku mimwa gy'abantu yemmeeri ya amerika yemmeeri ya amerika nkiddamu amawulire agakyase nnyo mu uganda ennaku zino kwe kutuuka kw'emmeeri ya amerika ku mwalo emumbaasa kwe kutuuka kw'emmeeri ya amerika egumbye ku mwalo emumbaasa twagala tukutemeretemere ku bimu ebikwata ku nnyonyi eno twagala tukutemeretemere ku bimu ebikwata ku meeri eno eyamerika emmeera eno eyamerika eyagumbye ku mwalo emumbaasa eriko tekinologiya e, eyanaamiriza ennyo eriko emundu gye banasula neekuba tageti wonna ku lukalu lwa afirika so kati mmwe abali mu nsi uh, mu nsi za afrika endala ah, emeeri eno weetali kubanga eri wanene emumbasa mist africa mwetemweyibaala nedda nehoba oli eri south africa simanyi oli zambia simanyi oli zimbabwe gwe nokola obujagalalo bwonna kimanye bumanya nti emeeri eno ah, eriko eriko emundu eyenasula yokka eno ye meeri eyitibwa uss hashelwood william eyatandika okukolebwa mu 215 nemalirizibwa mu 22 e, 22 tubategeeza nti yatwala emyaka etaano nga ekolebwa wali mu amerika emeeri eno yesinga obupya mu byokulwanyisa byejje ly'amerika erisinga amaanyi mu nsi yonna eriko missiro eziyitibwa tom house cruise missiro eziddukira mu bwengula ne land attack missiro ezikuba ku ttaka era zino zisobola okuyita aggulu w'ebizimbe nga zirumba tageti kyokka nga tezikoze musinde era nga n'abantu tebazirabye ne beekanga bwekanzi nga zikubye bwe ziba zirubiira okukuba so kati mwabali eyo temweyibaala naddala mwabali wanene e uganda e, eh, mwabatulugunya bannauganda mwababawambira mu zidrooni mwabakolaki e, eh, emmeeri eri wali eswamye e, e, eteeze so kati mmwe abawamba bannauganda mukimanye nti tageti eitha eyinza okuba eri kummwe eitha tageti eyinza okuba eri kummwe so kati emmeeri eno mbasekeredde ebika bya mmeeza ero byombi byevuga byokka era ali ku neeri bwamala okupima nabisuula n'abinasula nga birumba asigadde ku neeri asigala ku kompyuta okakasa nti bikubaawo woka waayagala bikube Mizaire ez'ebika ebyo byombi zikozesa tekinologiya amanyiddwa nga US Global Positioning System GPS oba Global Navigation Satellite System okutuuka ku tageti we zirina okukuba ng'abaziragira batudde ku mmeeri banyinga mapeesa gokka abamerika bakoze emmeeri eno abamerika abakoze emmeeri eno balaga nti ebyokulwanyisa ebiriko ne bagisimba ku kafo akayitibwa cape agrohas mu cape town e south africa nga kano ke kasemberayo ddala okuba wansi mu bukiikaddyo bwa afirika basobola bulungi okukuba tageti mu kafo akasembayo okubeera ewala mu bukiikakano bwa afirika akayitibwa cape bensaka e tunisia okumpi ne mediterranean sea kino kitegeeza nti ebyokulwanyisa ku meeri eno bisobola okukuba tageti yonna mu kitundu kyonna mu afirika kyeyongeddeyo ku bitonotono ebikwata ku meeri eno eyitibwa uss sorwood williams 2e 2e sb 3 emeeri eno ezitowa ttani emitwalo esatu mu enkumi ttaano mu kinaana mu musanvu eriko obuwanvu bwa fuuti lusanvu kinaana mu ttaano byebisaayo by'omupiira bibiri n'ekitundu so kati mwe abamanyi ebyemizannyo oli bwagamba nti ekintu kino kiriko obuwanvu bwa fuuti lusanvu kinaana mu ttaano nga byebisaayo by'omupiira kati tugendeko enamba oli oba ali ogenzeeko ennambooli eh, oba nga wali ogenzeeko ennambooli ddira ebisaayo bya nambooli bibiri n'ekitundu bwewo obuwanvu bw'emmeeri eno emmeeri eno eyitibwa uss ashorwood williams e, sb3 olw'obuzito bwayo esobola liyanja nga erya buyindi mweri kati era yemu ku nsonga lwaki yagumbye mu mbaasa awali amazzi amawanvu ee eh, waliwo abaana abamu benabuliddewo nga bagamba etuuse eh, ku potibero <laughs> potibero wano eruzira nedda eruzira amazzi gawo mampi ndowooza galinga mu eruzira amazzi galinga mu 31 uh, which means nti aga amazzi gaba mampi nnyo okuba nga emmeeri eneseezaako era kiba kitegeeza nti e, nti ebeekoonye wansi ku ntobo eba ekonye wansi ku ntobo so erina kuseeyeeza mu mazzi agalina futi uh, ah, futi asatu mu mukaaga amazzi uh, mwetambulira galina okuba nga gasuka futi asatu mukaaga okakasa era nga bwekitabeera ekyo ebeera ekweya ku ntobo w'ennyanja erina yingini bbiri ezikozesa amafuta ga dizero ng'erina n'endala ezisaako zokka singa ebeera muddwa munsonyimu singa ebeera eri mu ddwaniro oba nga waliwo obuzibu obuguddewo obw'amaanyi wadde nga mensoni yaayo tennamanyika emmeeri eno yeyasoose okufulumizibwa ejje eri amerika okulyongera amaanyi era essaawa eno ejje eri empingu gyeryesigamyeko okumaliriza minsoni enzibu naddala eziri emetala e w'amayanja emmeeri eno eriko emmundu ez'amaanyi ezitambulirwako neziziwerekera ng'omuntu wa bulijjo tasobola kuziraba era abali emumbaasa tewali n'omu tewali n'emu gye baalabyeko okugjako okulaba emmeeri egumbye ezigikuuma essaawa eno ziri mu buwanvu bwa mayiro 919 bwe buwanvu obuli wakati wa mumbaasa ne jibuti kati gwe oba omanye emumbaasa ne jibuti manya nti omanya nti emundu zino ezikuuma emmeeri eno eya america zirimu obwo obuwanvu so kati gwe omuntu teweyibala nogamba wa njiraba simanya wuli zinaipa wuli wali mulaba kamudduke kamwewo muswadde bwogezaako n'okwata ku meeri yabasajja abo bamutaseka abaamerika oswadde bagenda kukuba ekyasi naawe weekwate wansi otegeere nti ddala abasajja abaamerika baakolamu emmeeri eno erina ebifo by'amagye gaayo 34 mu afirika ng'ebiragiro byonna babijja ku kitebe ekimanyiddwa nga us africa command ekiri ku kerry barracks mu kibuga stuttgart mohrigegen mu, mu germany kyokka ebiragiro byonna bisookera ku kifo kye jibuti okusaasaanira amagye ga amerika yonna gye gali mu afirika era n'abali ku meeri egumbye emumbaasa nabo ebiragiro babijja jibuti emmundu ezigikuuma zikolera ku setirayiti era era bwe ziketta omulabe ayagala okugikoonako zisobola okwenasula zokka okukasuka mizairo ezeevuga ku limooti ne zimusaanyaawo nga tannatuuka ku mmeeri so kati mwe abali e kenya bwe tuva eri n'obutiigo nti oyagala kukoonakoona ku mmeeri yaabe ndi oswadde <laughs> batugaye nti emmeeri eno eriko yo ya satellite era emanya bumanya nti kati gwe nalwanga oyagala gikonako egwe eh, kaweesa oyagala kukondaku mmeeri eyo ne bakunyiga empamyo n'olyoka omanya nti nno bano abamerika tebasaaga tugenze mumaaso emundu eziriko zo zeewuunyisa ebyewuunyisa ebiriko byannyonnyoddwa omu ku bajaasi abakulira ekika ky'emmeeri zino ah, captain joseph emino okusinziira ku mawulire agafunizibwa ekitongole kya united states Naval Institute USNI uh, ngoyo yagezeza kukutukira ba online media z Uganda eh, n'abategeeza bino wammanga UN, UNSI ekibiina ekiwa amawulire agakwata ku byokwerinda bya America nga kirina ekitebe uh, mu kibuga Annapolis mu ssaza lya Maryland mu America eriko obwato obutonotono bona owakazi wake era speedboat nga singa abaawo abalaba abeesembereza emmeeri eno bakomanda abakugu mukuuga n'okukuba sabaawa babusimbula ne babafubutula ne mukijoka mu kinyonyoka nti amerika tebasaaga obwato buno buyamba eh, balubbira abakambwe naddala ng'emmeeri eno etuusa awali amazzi amampi wetasobole kuddukira obwato buno era bwe butuusa n'abajasi ku lukalu obwato buno busobola okus okusibwako emmundu za mashini gani ezisobola okulwana olutalo n'abalabe nga balubbira bubeefuka n'omulabe omuyabayaba gwe batandyagadde kwononerako mizayiro zaabwe so wetwogera ku mashini gani tubategeeza yena emmundu evaamu ndowooza almost amasasi amangi ku speedi ey'ekitalo ekuba amasasi ku speedi ey'ekitalo so obuspeedboat uh, bubeerako ezo emmundu eziyitibwa zimashini gani ebyokulwanyisa ebirala ebiri ku meeri eno ekolera mu sisitimu ebyokulwanyisa ebirala omuli amphibious vehicles bino bibeera bitanka ebyefaananyiza ebimotoka by'amagye bitambulira ku mazzi ne ku ttaka tanka eno bw'ebeera ku mazzi ebeera nga lyato wansi ate bwetuuka ku lukalu ng'ejjayo emipiira ejakwekebwa munda tanka zino ziri mu emmundu bomu ne mizairo bino ku liyanja lya, lya buyindi webiri wabula amagye ga amerika tegaagala bantu babirabe olw'ebyokwerinda naddala mu kiseera kino nga minsoni eyaleese abamerika abo tennategeerekeka system gyekoleramu yatongezebwa mu ssaza lya araska mu amerika era eyitibwa navo c system command navise eyo ye system ekyali empya eyagattibwa ku nyingi ejje ly'amerika kwe likolera era enkola ya sisitimu eno evunanyizibwa komisoni enzibu enzibu ddala nga bwolaba ejje lya navesil erya tanalukalala osama bin laden mu mwaka gwa 211 emmeeri eno ekolwako abajasi emitwalo 8 nkiddamu emmeeri eno ekolwako abajaasi emitwalo munaana mu nkola y'emmeeri eno ekolwako abajaasi emitwalo munaana mu enkumi nnya ababeera bulindaala okulaba nga bafugaza omulabe abajaasi abo basaasaanidde mu mawanga ag'enjawulo kyokka ng'enkola yaabwe etambulira ku mmeeri eno gye bakkiriziganya buli lwe wabeerawo obwetaavu abamu babeera ku limooti abalala bamukono mukono abatambulira n'okuvuga ennyonyi eziri ku mmeeri eno n'endala ezigiyamba kussa abali ku bwato obutono n'abakesi baayo abajaasi bangi Ah, batambulira ku meeri eno gye basobola okusulamu okumala emyaka egisukka mu ebiri nga tebazzeeko wabweru kubanga buli ekyetaagisa mwekiri eh, okutuuka ku bifo mwe basobola okuzanyira eh, omupiira n'emizanyo emirala so kati gwe ah, tugeze okukola ku meeri eno oli munnauganda omalako emyaka ebiri emyaka ebiri wetuba tubazeemu ennaku eziri mu mwaka ziba 365 so 365 kiba kitegeeza eh, zennaku nga 7 ng'oli okwo ku mmeeri buli kimu mu ekiri ogamba nti aa njagala kuzanya njagala kuzannya ku mupiira ekisawe mu ekiri njagala kuzannya ku ki ebyemizannyo byonna byonna ebyenjawulo biriwa biri mu mmeeri eno emmeeri eno yennyini eriko ebitangaaza ebiku ebifaananyi ng'ekozesa setilayiti n'okukwata amaloboozi okufunza omulabe egula obukadde bwa dola 65 mu za uganda triliyoni 2 n'obuwumbi 45 <laughs> kati mwe bannayuganda ndowooza mbatangaza ku bikwata ku meeri eno egula egula triliyoni za uganda 2 mu obuwumbi 45 so tuba tuzze mu bajeti ya uganda bajeti ya uganda bajeti ya uganda uh, ey'omwaka guli eri wakati wa wa triliyoni oba meka naye ndowooza uh, emmeeri yemu eno ndowooza eba etumala bajeti yaffe ndowooza eba egimala ate neefikka nawo ee eh, eriko emyaliro ena wadde nga kungulu olabako emyaliro ebiri kubanga emirala ebiri giri wansi mu nyanja kye tuyise underground flowers egendako ennyonyi namunkanga ennwanyi kumi egendako ennyonyi ennwanyi namunkanga kumi so kati wobanga omanyi ekisaawe ky'entebe ekisaawe ky'entebe ndooza kigendako ennyonyi ennwanyi namunkanga mmeka wobanga omanyiyo so kati kubisa tooki eyekisaawe ky'entebe then ogize ku mmeeri eno ey'abamerika olyokootegere nti abamerika tebazannya era kivula bo beyita ba super power baalemerawo nti bo bakola ebintu byabwe nga ddala byebyo kati mwe uganda munsuubira ddala okuba nemmeeri eyemu eyo eyemu nga nenyonyi juizwa neno zibadde zibatagaza eh? ddala uganda musobola <laughs> abamerika mubaveeko nammwe hmm. namunkanga eziri ku meeri eno zeewuunyisa ebyokulwanyisa ebirala ebiri ku meeri eno byebino wammanga ennyonyi namunkanga ez'ebika ebyenjawulo omuli mh53 mh60 ne mv22 osprey kuliko ne mh60 namunkanga zino zisobola okubuukira mu nzikiza ne ziyita kumpi ddala ku ttaka nga tewali azikesse ne zikola misoni y'ekiro ne zidda ku lyato ne liseeyeeya mh53 ekika kino zibuuka ku lyato ne zigenda olugendo olwanvu mayiro ezisukka mu lukumi ekiro oba emisana ne zikuba omulabe ne zidda ku lyato zino zisobola n'okwongeramu amafuta nga tezisse ku ttaka ekiyitibwa air refueling, refueling. mv22 zinozo zezisinga okudduka emisinde olwa yingini zaazo eza tabo era nga zirina nazo zigenda engendo empanvu okumaliriza minsoni miizayiro eziriko banna tugezaako okubategeeza bino wammanga mumanye ddala emmeeri yaamerika eyagumbye okumwala emumbaasa eriko biki na biki hmm? eriko biki na biki gwe tubeere kanaddala mwabali e kenya oba naddala mwabali e uganda abalaba ekifaananyi kino muyinza okugulaba oguntuntu oguliawo naye nga amerika terina kyeri beki beki mututiisatiisa ehe eh. bakugambye nti kuliko emundu ekuba eh, afirika newoba oli luddawa tageti ebeera emu nekunogola wonna woli kati mumbadde samulowooza muwamba abantu simanya duroni simanya bino biki ehe eh. bakunasula esasi newoba oli luddawa south africa eyo nga gyebekwesi mu cape town eyo eyo oba mu tunisia eyo weyekwese bakubya essasi limu bweritu nekitegeera nti abamerika era ddala beba superpower mizaire eziriko emmeeri eno eriko mizaire e, ezakozesebwa mu lutalo olumanyiddwa nga operation infinity rich abamerika mwe bakubira enkambi z'abanalukala ba al qaida mu afghanistan nekolero lyeddagala erya al shifa pharmaceutico factory mu kibuga katum ekya sudan mu 198 kuno kwogatta missile ez'ekika kya tom hall cruise missile ezo zisobola okukasukibwa okuva ku meeri eno ne zigenda wonna mu katundu akali ku lukalu lwa africa ne kakuba targeti gyebaba basazeewo erinnya lya hashel W. Wood Williams teyaggibwa mu linnya lye yali akulira ebyebyokerinda bya amerika Harold W. Wood Williams era yali addumira ejje ery'okumaza erya Navere Mabas yasalawo bagibbule mu Hashel ng'atandika okukolebwa mu 215. Mason yagirese mu Mombasa ekyayogeza bangi obwama era bakyalinze ekiva mu Amerika ku byaleese emmeeri eno egumbye eh, mu mbaasa twabagamba Ah, nti online media uganda ffe wetuli ah, era ah, tulina omubalagwaffe ogugamba nti be the first to know leero olunaku lwa sande twabagambye dda kumi na nnya february bbiri abiri mu gumu naye nga amawulire getutandise nago ngemmeeri eno ebitonotono ebikwata ku meeri eno eyagumbye ku mwalo e mumbasa etegeeza ki webeera awo just ngeri kilomitas lukumi lokalokaloka okuva e mumbasa okutuuka wanene e uganda nkiddamu eri just kilomitas lukumi lokaloka okuva oweeri okutuuka wano so kati kiteekawa uganda oba oba oba oba oba babodaboda baffe <laughs> omanyi abatutuusaako amawulire tubayita ababooda so kati ababooda kibateekawammwe abali e uganda okulaba ku mmeeri eno ey'abamerika eriko buli kimu just ngeri kilomitas lukumi lukalokwa okuva awo weeri enyumba asituuka wano goza kigitwalira ddakiika meka hmm? musooke mutulekawo namwe mwanalizinge ddala ezo ennyonyi eziriko ezo zinamunkanga ekumi eziriko ennyonyi ezo kizitwalira eddakiika mmeka okubanga zituuse waneeno hmm? va mubiri biri isirayiri byeyaleeta newa ngegezaako okununula ngegezaako okununula bannansi baayo abaali ku kisaawo entebe jasi butikitiki butono nnyo nebajjawo nebanunula ogwali mulembe gwa idi amini dada nkyajjukira nnyo kubanga naliwo so ennyonyi eno ebanga eri mu kilomita zi lukumi okuva e kenya okutuuka wano ate nga uganda bagisonzeemu nnyo olumwe ku bintu ebyenjawulo nnyo okuvioleting uh, human rights uh, n'ebintu ebingi nnyo ebyenjawulo tomanya mm, sijabbaa amawulire mafu naye nga tomanya ennyonyi eyo kubanga eri awo <laughs> east africa twekabireko kale mbasibude ate tuddingane olwalundi ng'ate mukama agezezzaako okutuwa obulamu mbadde katayira wa online medias uganda mugyekuumireko Amphibious assault, special operations, or expeditionary warfare missions. The warship of this class also provides a high-quality command and control capability and improved interoperability between U.S. forces and partners in the region. It's packed with different kinds of sensors. The ship's enclosed main mast consists of two large eight-sided structures. The mast houses the radar and communications components like antenna and has a hybrid frequency selective surface. The ship's radars package consists of an ITT AN SPS 48E 3D air search radar operating at C and D band, Lockheed Martin's AN APQ 9B surface surveillance and tracking radar operating at I band, Raytheon's AN SPS 64V9 navigation radar operating at I band, and two Northrop Grumman Norden systems, AN SPS-73 surface search radars operating at I-band. The San Antonio design was originally supposed to have two 8-cell Mark 41 vertical launch system arrays, VLS. The idea was to pack each of the 16 VLS cells with a quad pack of RIM-162 Evolved Sea Sparrow missiles ESSM surface-to-air missiles. This is being re-examined to add Tomahawk cruise missiles to support Marines ashore with little modification to the combat system. Currently, these ships are armed with two rolling airframe missile, RAM launchers, as well as a pair of turreted 30mm automatic cannons for close-in defense. Naval Strike Missiles, or NSM, is a potent anti-ship missile. It's the upgrade of Kongsberg's Penguin short to medium range anti-ship guided missile. The missile has a range of 100 miles or 185 kilometers. NSM is capable of high subsonic speeds. It has sea skim mode, by which it travels very close to the surface, making it hard to detect and intercept. It's also designed to maneuver to avoid enemy defenses. It's equipped with 276 pounds or 125 kilograms multi-purpose blast fragmentation warhead. NSM features an imaging IR seeker, which is complemented by inertial GPS navigation. The missile also has a built-in database of representative ship types to distinguish between intended targets and other objects. Importantly, it can be used for taking out land targets too. There have been several deliberations in the past about the feasibility of installing the Mark 41 vertical launch system or other weapon systems on the San Antonio-class warships. The USS Portland was outfitted with a 150-kilowatt laser system and is currently in the process of testing. This is a significant upgrade from the 30-kilowatt laser weapon system, or LAWS, that the U.S. Navy tested on the amphibious transport dock ship USS Ponce about five years ago. So there's been constant effort to improve the capabilities of these platforms. The addition of Naval Strike Missile will provide the San Antonio with the capability to defend themselves against naval threats. It remains to be seen